Sveiki gyvi, aš esu Agnijų Iškienaitė ir šiandien Geek propagandoje mes atsakysime į amžiną į klausimą, kuogi skiriasi gykas nuo nerdo. Tiems, kurie iki šiol gyvenote po akmeniu, primenu, kad tiek gykai, tiek nerdai yra tam tikrų nišų atstovai, kuriuose jie propaguoja tam tikrą gyvenimo būdą, laisvalaikį, aprangą, pomėgius ir visą kitą taip toliau. Tačiau, nors šie du tipai iš tiesų yra labai labai panašus, šiandien mes pasistengsime kiek įmanoma nubrėžti tą ribą, skiriančią kas yra kas. Na, o prieš pirmąjį punktą noriu priminti, kad jeigu jūsų širdyje irgi gyvena lietuviškas gykas, nepamirškit užsiprenumeruoti šio kanalo, nes čia pilna gykiško stapo ir kiekvieną dieną vis daugiau. O taip pat noriu padėkoti šio kanalo kanalo Patreon rėmėjams, be kurių šitas turinys negalėtų išeiti kiekvieną savaitę. Ačiū Jums labai, na o dabar keliavam prie pirmo punkto stereotipiškai ir aš labai noriu pabrėžti, jog tik stereotipiškai tai nebūtinai turi atitikti jūsų ar mano realybę, bet stereotipiškai nerdus mes įsivaizduojame kaip apsivilkusius, na tarkim, pilkus, o galbūt šviesiai mėlynus marškinukus, sukištus nors ir iki pažastų, užtemtose kelnėse, su prosnelės laikus, menančiais akiniais ir taip toliau. Jie rengiasi taip, tarytum visą savo stiliaus pojūtį būtų susidarę stebėdami, kaip rengiasi senelis ir, sakykim, iš tiesų mažai rūpinasi savo išvaizdą. Tuo tarpu gykai dažnai rengiasi kiek ryškiau, dažniausiai mes juos įsivaizduojame su kokiais nors spalvotais marškinėliais, kokius nors sportinius batelius su ryškiais raišteliais ar tiesiog bet ką su animacinė tematika. Šiame punkte visuomenės atžvilgių vis tik laimi gykai dėl savo šiek tiek šaunesnio įvaizdžio, tačiau nepamirškim apie žmogų kaip ir apie knygą spręsti iš viršelio nedėra. Dar 19 amžiuje Amerikoje egzistavo keliaujantis cirkai, kuriuose būdavo programa pavadinimu Geek Show. Šiandien mes žinome, kas yra Geek Show, tačiau žinome jį kitų pavadinimų – Freak Show tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt penktųjų amerikos žodyne buvo vienintelis gyk termino paaiškinimas ir tai buvo artistas arba pasirodymo meistras, kuris scenoje daro pačius keiščiausius ir šlikščiausius pasirodymus, pavyzdžiui, nukanda gyvai vištai galvą arba perkanda gyvatę. Šitas apibūdinimas ir šiandien egzistuoja žodynuose, tačiau tai yra ketvirtas iš penkių galimų paaiškinimų, o visi kiti buvo sukurti tada, kai gyko kaip keistuolio prasme pasiemė technologijos bei hobiai ir tai tapo mums šiandien žinomų terminų. Aišku, aš nesakau, galbūt kažkas namuose savo hobiu laiko vištų valgymą, kol jos dar gyvos nuo galvos, aš nežinau. Tai buvo labai keista informacija ir man. Tuo tarpu nerdas, kaip terminas turi net keletą ištakų, yra pasakoma istorija, jo kadaise žodis nerd buvo rašomas su raidė K priekyje, kuri yra netariama šiuo atveju, ir su U raidė vietoj E, bet kokia atveju žodis skambėjo lygiai taip pat - nerd. Ir jeigu atkreipsite dėmesį, būtent taip rašoma žodis yra žodžio drunk atbulinis variantas. Taigi ši istorija pasakoja, jog nerdais buvo vadinami tie, kurie visokių vakaronių ir vakarėlių metu negerdavo ir būdavo nuobodus senamadiški alkoholio nevartojantis nerdai. Aišku, aš šiaip nelabai pasitikiu šitą istoriją kaip legale ištaka šito termino, bet rimtesnė istorija mums pasakoja, kad žodis nerdas pirmą kartą pasirodė literatūroje 1950-aisiais daktaro Seuso knygoje If I Ran the Zoo. Negaliu toliau pakomentuoti neskaičius knygos turinio, tačiau dar tais pačiais metais kiek vėliau šitas terminas jau buvo sutapatintas su senamadišku, nuobodyla, nepritambu tampančių prie įprastai bendraujančių žmonių. Žinių pobūdis čia yra labai labai svarbus. Šiaip gykas ir nerdas dažnai domisi labai labai panašiomis rytimis. Tai mus dažniausiai ir klaidina, norint atskirti vieną ar kitą. Tačiau gyko žinių pobūdis yra labiau kolekcinis. Tai yra jis tengiasi rinkti kuo daugiau memorabilijos, faktų, žinių ir panašių dalykų susijusių su jo mėgstama tema. Kaip kad aš, pavyzdžiui, kolekcionuoju viską, kas susijęs su džiaugeriu. Arba, kaip pavyzdžiui, koks nors super mega turbo Star Wars gygas išmoktų absoliučiai visų kada nors Stormtrooperius vaidinusių aktorių pavardės, vien tik tam, kad galėtų pasigirti tuo prieš kitus gygus. Tuo tarpu nerdų žinių pobūdis yra labiau tikslinis, orientuotas į kažkokį tikslą. Jie savo sritį mėgsta išmanyti puikiai tiek teoriškai, tiek praktiškai. Tai reiškia, kad kol gykai ginčytųsi, kas nugalėtų 400 Stormtrooperių ar Spider-Manas, nerdas greičiausiai sužinotų, kaip tiksliai veikia lightsaberis ir vieną tokią veikiančią repliką pasigamintų savo namie. Tiek gykas, tiek nerdas gali domėtis labai panašias rytimi, tačiau vienas jų links į vieną tos ryties pusę, kitas į kitą. Pavyzdžiui, tiek gykas, tiek nerdas domėsis kompiuterinėmis technologijomis. Tačiau, kai kalba pasisuks apie profesionalų programavimą arba IT profesorių, mes labiau labiau galvosime apie nerdą. Tuo tarpu, jei kalba pasisuks prie kompiuterinių žaidimų, naujausių technologijų ir trendų, bei netgi, pavyzdžiui, to pačio bloginimo, mes labiau kalbame apie gykus. Kai ko iš tiesų nepaneigsi, nerdai pasižymi didesniu intelektualiniu alkiu ir žingeidumu, tuo tarpu gykai galėtų būti vadinami savo srities fanais. Kažkodėl mano galva lenda pavyzdys kaip Steve Jobsas, kaip nerdas, kuris sukūrė tai, kuo žavėjosi milijonai gyvų. Praukus visus stereotipus ir pažiūrėjus nuoširdžiai, man ganėtinai sunku suprasti kodėl, bet apklausos rodo, kad net 87 procentai apklaustųjų mieliau rinktųsi, kad juos vadintų gyku negu nerdu. Šalia to 60 procentų jaunimo iki 20 metų mano, kad gykas tai komplimentas. Kodėl visuomenė taip pat meta tuos, kurie tarytum ir pasižymi didesniu intelektu, didesnėmis žiniomis ir paprasčiausia edukacija? Apie tai padiskutuokime po šiuo video komentaruose iškart po to, kai baigsite žiūrėti. Na ir pabaigai trumpas išvadas. Kolekcionuoti. Kas tai bebūtų, komiksai, figūrėlės, muzikiniai įrašai ar batų raišteliai yra gykiška. Akademinės rytis, tokios kaip aukštoji matematika, fizika, biochemija ir kiti baisūs terminai, nerdiška. Intelektualumas – gykiška, tuo tarpu išsilavinimas – labiau nerdiška. Naujausios kompiuterinės technologijos ir jų trendai – gykiška, tačiau gilesnis jų išmanimas – nerdiška. Populiarioji kultūra – labai gykiška. Bet savo garaže konstruoti veikiančią laiko mašinos repliką iš filmo Back to the Future – labai nerdiška. Anime, manga, komiksai, animacija – taip, visa tai yra beprotiškai gykiška, tačiau idealiai mokėti tą vieną dialektą, kažkada seniai pasirodžiusi vienoje anime serijoje žiauriai nerdiška, okei? Okay? Ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad mums šiandien pavyko nusibriežti bent plonytę kažkokią liniją tarp gyko ir nerdo savo mintise, kuriems gykui... Kuriems, gykams ar nerdams priklausote jūs? Aš asmeniškai manau, kad turiu visko po truputį, bet viešumoje manau, kad rodo akivaizdžiai savo gykinę pusę. Na, o jūsų atsakymą laukiu komentare ir iki sustikimo.